جميلة بلا شك أن الجمهور يستحق هذه الفرحة اليوم كريستيانو رونالدو هو إضافة كبيرة بلا شك لدورينا إضافة كبيرة وهو يلعب الواحد من أعرق الأندية في دورينا بلا شك النصر الكبير Comigo, corre a Amazing. Congratulations to all those who got the balls. It's good, right? Yes, it was amazing kicks. Now, ladies and gentlemen, we are pleased to welcome on the pitch Cristiano's family. نرحب مع بعض بعائلة كريستيانو رونالدو تحية لعائلة كريستيانو الدولة بكريستيانو رونالدو وعائلته في الوطن العظيم المملكة العربية السعودية أهلا بكريستيانو رونالدو وعائلته في مرسول بار حيث مقر النصر الكبير Welcome to Saudi Arabia, Georgina Rodriguez, Cristiano Jr., Mateo, Eva, Alana, and baby Bella. والكابتن سعود اهلا بعائله كريستيانو رونالدو